大家来到我们的频道，我们兔然狼频道，是的，又开始了。我们来跟大家，好久没有跟大家坐下来好好聊天了。其实之前一直有很多人在问我们说什么，怎么化妆啊、保养啊系列一大堆。就是如果我们最近状态特别好好好的话，大家就会说什么我最近涂擦了什么啊什么。 那阵子通常还真的有在换保养品，好了，反正我们今天就来跟大家说一下那个保养品的部分。保养品的部分，OK。其实我个人在大学左右的时候根本就没有好好保养，就是得，就觉得想就想不到明天的事情。那你大学是不是蛮差的？对，因 <laughs> 哈对我大学的时候就是没有好好保养，然后也觉得。 还好吧，擦个化妆水，我觉得就。你知道我现在有哪一句话想要讲吗？这世上没有丑女人，只有懒女人。你喜欢就是懒的那一种。我是懒的那一种，然后一直到，呃，后来出社会一阵子啊，就是保养品这样，要擦不擦的哦，就是今天擦一擦觉得好像有点干，明天不用擦，明天不干，因为昨天擦过了。精华也是这样擦，然后后来一直到来，我问你，你什么时候开始感觉到初老？ 我大学都已经，哎，你要说，我以为你要说你大学就出来，真的吓坏我。没有，我大学就开始勤擦保养品，因为我很怕就是突然老。但即便即便这么强烈预防啊，大概在二十七岁的时候，我就开始，一瞬间，我觉得老真的是一瞬间，就觉得你变老了。它不会让你马上就是皱纹怎么跑出来，不会，但是你就是会有一个瞬间，你就会觉得，哎，跟。 我要我要讲一下那个感受，那感受就大概就是你一起床就觉得今天好像要跟昨天长得不一样。我是没有像这样，我我这个比较迟钝一点，我可能会看的时间比较长一点，我觉得好像跟去年，因为有时候那个就会看去年的社群软体，对，就会跳出来说这是回顾，然后你就会看到哦，一年前的今天怎么照片上不一样？ <laughs> 请问你的初老，你第一次感觉到初老是什么时候？二十七岁，我刚回家。谢谢。 <laughs> 好，我讲真的，我也是二十七岁，所以其实因为我们两个是同年嘛，我们在二十七岁那年就开始寻寻觅觅，我们就开始把我们的保养品全部换一轮，然后就开始看一些抗老啊什么的系列，开始使用抗老的保养品。我们是几岁的时候相遇啊？二十六岁半。对对，二十六岁半。那我们就一起过了二十七岁的生日，然后突然就变老。 所以我还经历过你年轻到变老，对对经历到我们最后的青春的尾巴。 <laughs> OK，那还可以。对，然后，然后后来我们就开始一起寻觅那个抗老圣品。对，我们一起携手走上抗老之路。然后我们就发现，我们搞定抗老之后，却没有注重到美白。你不觉得你刚美白？但你不觉得白起来之后，整个亮起来之后，你就觉得大家看你？ 真的是这样觉得，一百一百折三重，华人的一百折三重不是没有到，就是你这样一瞥过去，你就会想啊，再回头看一下那个白，真的美白步骤啊，直接来告诉大家我们的保养品怎么用好了。那我们夏天到了，特别注重美白，其实真的很可怕，我真的最近也黑到一个，虽然现在有光嘛，他们在说，但其实我是真的蛮黑的。反正我最近在用的是这个金城之霜，十是。 安瓶十四天，你还没戴牙套吗？ <laughs> 对，我还没戴牙套。安瓶十四天，它大概就像这样。你就每天擦，有没有？每天擦一罐，这样小瓶的。对对对对对。我觉得你黑可能是因为我黑的。清 <laughs> 晨之窗，快救救我！它就是这样，安瓶只是那种小瓶的。我觉得那种十四天的东西看起来就特别厉害，就强效型的急救包。我这我其实前几天已经使用了一两瓶，对，因为我有点懒，所以我都没有。 每天在用，可能今天用，明天不用，所以我之后应该会来一个就是认真用十四天的系列，有机会再分享给大家看。看我那个 before 跟 after，你刚刚被我吓到了吗？我没有吓到，我只是想说，你怎么知道讲完？对我只想说，你都这样这么这么黑了，然后你还不好好的美白一下， <laughs> 然后还好意思在那边讲说，哦，我都有一瓶每一瓶的茶，这 <laughs> 么好意思讲出来啊？ <laughs> 我觉得。 那种保养品公司可能会觉得说，你这今天白不了不是我的错。 <laughs> 对啊，那还觉得说你不要用好了，到时候把我家产品用完，美白。不要以为像我这种白的人就不用美白，因为其实白的人很多其实都会有斑，像我，我就是有斑的人。像这一瓶啊，这个美白的安瓶十四天，它其实如果说轻拍在斑点这样的部分，它可以加速那个退斑。对，而且其它这边其实很多全部斑。 现在遮住了，所以我虽然白归白，但我还是要美白，好不好？不用以为白的你就不用，其是还是会有黑色素沉淀的部分的，很容易，很容易，对。所以这是我们美白的部分，海拉，再来就是我们对抗初老的雅诗兰黛的中品系列，这就是帮助我们修复抗皱的部分。其实我真的觉得，这个年纪到了，大家就是自己。 备一个抗老的系列备着好不好？一定要擦一个抗老系列，是哪一家你们可以自己去，就是揣揣看。 <laughs> 擦心安的，不是也不是心安，我真的觉得有用。我觉得有用，我觉得这些东西其实真的真的都有用，真的。不要贴纸，觉得真那没有用，我觉得。我觉得时间过了就真的什么都没有用，不要对抗的一个东西。我跟你说，我还有一个很简单的原则，就是我不要求我五十岁看起来好像三十岁，我觉得那样对我来说有点可。 是要求五十岁的时候，比说五十岁人都还要年轻就可以，了。这真的很重要。我只要做到这样就好了，到时候再推给大家怎么减肥。因为我后来发现真的老的候，其实最重要是要瘦，你知道吗？你有发现吗？ <laughs> 有。老的话是最重要，重点是瘦，就会看起来比较有活力。嗯，对。好，然后再来就还有保湿，我们还是会做保湿的部分啊。我们用的是兰芝的这个完美新生的乳霜，就是最后的步骤。 因得乳霜是有油脂的部分，可以把那些保湿的成分啊，还有什么美白，全部的效果精华液的东西出在里面，所以最好擦乳霜。精华液之后一定要擦个乳霜，真的，不要觉得精华液完了就没了，就是其实重点在乳霜，就是你要把那个精华液锁进去的那个东西，没错。 那个完美新生我觉得也很好笑，那是我们第一个买的那个抗老产品，从然是基础基础保养开始进入到，对，然后现在基础系列根本就没办法用了， <laughs> 就觉得保湿力不够啊，可能年轻的大家水分跟油脂平衡的部分还是比较分泌的比较好一点，所以不需要擦这种太黏腻、太太 rich 的东西。好了，以上就是我们分享，我们给这个。 不管是保养啊，或者是抗初老的这个过程，希望大家喜欢我们的影片的话，记得按赞、订阅、加分享哦。好啦，今天影片就到这了，拜拜。